Gitu. Kali ini saya bareng-bareng teman-teman Golum. Yuhu. Ya akhirnya alhamdulillah saya di Galungu lagi setelah uh, hampir tujuh tahun nggak kesini. Uh, eh, itu udah berbeda banget ya sekarang udah hijau dulu masih uh, berupa pasir-pasir aja terus yang nggak saya lihat adalah musolanya musolanya nggak tahu di mana sekarang <laughs> mantap eh. yuk yo yo đây á mau teh mau atau apa oh. lanjut <laughs> eh kena kena kena cakut cakut cakut dah Dir. kagok ya Oke, gimbal. Ya. Dah. Rekam tuh tadi tuh. Rekam. <laughs> Nyungsep eh. Kan rekam. Lupa belok. Waduh. Tabrak pohon. Lanjut aja. Ayo lanjut. Tunggu di bawah itu loh yang jalur bagus. Iya, iya. Oh, yang jalur apa? Basement itu apa? Paving. gombal ngaplek yuk yuk right here. Go. Hả, tốt tốt Wah, berat. Wah. Wah. Mantap ya. Si pasirnya hidup.

kayak gimana sampai kewalahan wah uh, gila akarnya Oh iya jembatan ya. Tuh, kok ada dua jalannya? Tadi ditutup. Mi, tali Mi. Lagi. Yang sana guys. Ah. Ayo, di guys. Enggak iya sih ya. Lanjut obat. <laughs> Eh, empat mana? Obat ke sana. Oh, itu. Ayo. Yuk. Tuh, kan, ya. geram eh monyet sampai pedalin Tchau, kenapa nih ya? Hah? Pohon tumbang ya? Rungkat guys. Kenapa? Ayo gerak. Yuk. here. nggak ya pas banget ah, itulah keseruan tadi di SS1, 2, dan 4 tinggal SS3 lagi satu kali lagi ah, kacau tangganya sama si tanahnya lumayan ngagetin uh, next SS3 ya Uh. Iya, entah enggak. Ngarel ki ya, blind spot uh. anjir kacau Wow. Uh, uh. Hampir Hah? Allah. Hah? Sok, serah. Di sini aja, di sini. contrapedalín. Wow. finish guys gile ya, dan terus SS3 mantap giliran yang keempat tapi lumayan capek terus jalurnya agak rusak jadi pintar-pintar pilih lainnya aduh tenaga habis belum makan dan menguras tenaga mantap pokoknya ah, kalian harus cobain SS3 Galunggung joss